कुकुरले राणीलाई काट्छु कुकुरले राणीलाई काट्छु भनेर यो राणीलाई काटेर म जेलमा जानु पर्दैन भने जेल ज्वरो भनेको रातभरि यहाँ सर ओइ राडी उठ ओइ राडी उठ तेरो केही छैन यहाँ तेरो सम्पत्ति केही होइन मेरो फलाना बाबुको सम्पत्ति तेरो केही छैन जा निस्केर अपाङ्ग लिएर निस्किहाल भनेर तिन बोट यहाँ आउँदा मलाई कस्तो भयो मलाई जुरुक्क उठे यसरी नेपाल मेरो आँखाबाट थोप्पो आँसु झऱ्यो भने बाबु त्यहाँनिर त्यो कमीले भनिदिएर त्यो कमीले लगाएर मलाई उसको पिँढीमा लगाएर सुताइ छ अनि पछि यहाँ त कानबाट रगत चुहिरहेको जताबाट रगत आएर घाउ है घाउ निले निल यो सुनिरहेको त्यति गरेर अनि पछि यत्रो बार कोल जस्तो भएर सुनेको थिएँ म सर हेर्नु सुनेर त्यस्तो गएर अपघात छोरो छ घरमा अनि उनीहरू त अब छुट्टिएर पर गयो भने म छ छ अपघात छोरो पकाउनु पऱ्यो घरमा कतिसम्म त्यसलाई मैले खानु पनि राखेँ अलिक बितेर गयो म कसैको दासी भएर खान्न एक्लो बिरासपति झुट्टो सानामा बाबुले दङ दङ कुर्दाखेरि के भन्थ्यो बाबु म यो बहिनीलाई भाइलाई लिएर मामाहरू गएर बस्छु दाजुभाइ नबाजी गर्ने बस है तेरो बाउले बस्दिनँ भन्दाखेरि आमा कोदाको भगारीमा एउटा रोटी पकाएर राखेर जान्छु भनेर त्यो छोरो भन्थ्यो मलाई अनि अहिले उसको स्वास्थ्य चाहिँ भएपछि मलाई फर्केर नहेर्नु एकलपोट नआउनु म त अब सन्तानलाई त केही पनि भन्नु नराम्रो सर म दिन्न होइन त्यो सन्तान मेरै कोखबाट जन्मेको हो होइन रक जन्मेको त्यो पतिलाई चाहिँ मैले मुख नपरोस् लाउन खान तल दुःख कटाउँदै बेताकट लाएको गर्छु भने त उहाँले भनिरहनु भएको छ आजका हाम्रा एक पात्र हुनुहुन्छ जो आफूले नौ महिना आफ्नो कोखमा राखेर जन्माएका दुई पुत्र र आफ्ना सम्पूर्ण जीवन सुम्पेका आफ्ना पति परमेश्वरले घरबाट निकालिएका एक भिक्टिम <clears throat> आमा हुनुहुन्छ आउनुहोस् म उहाँलाई तपाईँलाई भेटाउन लैजान्छु आमा नमस्ते नमस्ते हजुरको शुभ नाम मेरो शुभ नाम थापा भुजेल तपाईँको घर नकोट सामरी गाविस वार्ड नम्बर चार अहिले चाहिँ यहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ अहिले म यो कोबन्टोल हजुर घरबाट चाहिँ किन तपाईँलाई निकालियो घरबाट मलाई पहिला त त्यो छोराछोरी बाला हुन्जेल त पहिला पनि कुटिने हो होइन जाँडो सिकाएर कुटिने हो मैले त्यो छोराछोरी पाएपछि बालबच्चा भएपछि छोराछोरी हुर्काएँ यही बाउले हेला गरे पनि यो छोराले हुर्काउँछ पाल्छ भनेर मैले अवस्थामा हेर्दाखेरि सबैजनाले मलाई जा जा जा जा भन्दाखेरि मैले जान सकिनँ छोराछोरी छोडेर अनि मैले छोराछोरी हुर्काएँ बिहान गरेपछि अनि ठ्याक्क मलाई हेलाफोर गर्न थालेँ बाउले पनि अनि अन्तिम भएपछि छोराले कुट्यो सुतीको ठाउँमा राति बाह्र बजी आफ्नै छोरा आफ्नै जेठो छोराले सीताराम नाम हो अहिले जहाँ उमा छ सिनेमा हल छ उसको कारखाना तर मलाई एकल फोन पनि गर्दैन आमा तँलाई के पनि भन्दैन पराएर मैले भुइँचा लगाए वर्ष यो कति ढुङ्गाबाट काम गरेर घर भत्काएर सानी पाएँ एरियामा चालिस हजार कमाएको त्यो चालिस हजार कमाउँदाखेरि मैले एघार हजारको सामान लिएर घरमा गएँ होइन गाउँ गएँ गाउँ मेरो नकोट सामरी गाविस टक्सार अनि म घरमा गएँ घरमा एघार हजार सामान लिएर जाँदा लगाइदिने बेलुका सबै खुसी राजी थिए भोलिपल्टबाट मलाई कुकुर आएर बिरुवा आयो वास्तव भएन होइन खुस खुसी भए त्यहाँ भोलिपल्टबाट मेरो वास्तव भने मैले छ दिन बस्दाखेरि मैले छवटा सिता पनि भात मुखा परेन परेन एउटा भैँसी दुनो थियो त्यो भैँसी दुनुको चिया चाहिँ खाएँ मैले अनि बुहारीले भने घरको बुहारीले भने के भने आमाले राँगा भैँसी मासु खाँदा रहन्छन् कुखुराको मासुले राख्ने पाएन हुन्थ्यो बोका मासु ल्याएर पाएन हुन्थ्यो आमा बा भन्दाखेरि खाए खाओस् नखा नखाओस् के मतलब हामीलाई भनेर बाबुले भन्नुभयो चुल्हामा बसेर होइन भन्नुभयो मैले केही पनि बोलिनँ टिका दिन आएपछि अनि टिका लगाइदियो वरि म अनि भोलिपल्ट जुरुक्क उठेर हिँडेँ मान्छे अहिलेसम्म म फर्केको छैन फर्केको छैन उनीहरू वास्ता पनि छैन केही पनि छैन अनि नातिले चाहिँ अस्ति फोन गरेको थियो मलाई भाइले कसो कसो माइलो छोराको छोराले बिकल भन्ने छ त्यो बिकलले फोन गरेर आमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर तिनीहरूलाई सोधेको थियो अरे सोधेर अनि फोन नम्बर लिएर गर्दा आमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ खाना खानु भयो सन्चै हुनुहुन्छ भनेर भन्दै थियो सन्चै छ भने मैले अनि म यो जाम एक्जाम सकेर म आउँछु है एकपालि भन्दै थियो बाबुहरूले त माया मारे छोराले के गर्छ भने मैले भन्नुभयो आफ्नै छोरालाई पनि बुटले लात्तले हाने भन्नुभयो है यो दाहिनेपट्टि तिन बुट हानेर यो त भा दस वर्ष भयो भने तपाईँले घर छोड्नु भएको नुवाकोट सामरी गाविस भन्नुभयो है यो बाउले कुटुन्जेल त मैले सहेर बसेको थिएँ बाउले कुटुन्जेल त मैले सहेरै बसेको थिएँ अनि भन्दाखेरि छोराले कुटेपछि निकालेपछि अहिले बाह्रै वर्ष भयो उसले नि कुटेपछि म निस्केर आएको चैता बाह्र वर्ष पुग्छ के कारणले त्यस्तो गरे त तपाईँले रौसी खाएर आएर देवजी राजुको छोराले कुरा लाएर अंश त्यो अप अपाङ्गको अंश र मेरो जिउनी छोरा त्यो बित्यो पूर्जा मसँग छ न ऊ चाहिँ ढड्डामा होला नक्कली बनाए के अरे त्यो घर लडेर अहिले रात उसले खाइरहेछ जेठाले अनि तेह्र दिनको किरियाकै दिन बाँडफाँड भएर आधी त्यो माइलो छोरालाई आधी उसले कमाइरहेछ मेरो जिउनी सिउनी अहिले केही पनि ऊ छैन म गाडी छैन भने त्यस्तै घटना परेको हो बाउले कुटुन्जेल त मैले जति भने सर यत्रो भएको थिएँ सुकेर समाजले चिन्दैन थियो मलाई समाजले भन्दा नि केही गरेनन् हामीले सुने सुने अनुसार चाहिँ तपाईँलाई मार्छु भनेर मार्छु तर अहिले मारेर मलाई जेलमा जानु पर्दैन पनि भन्यो काट्छु भनेर मैले कतिवरी यहाँ जाताले अनि कपाल यहाँ अहिलेसम्म कोर्नु हुँदैन मलाई <laughs> अनि के कारणले दिदी यस्तो गरेको उनीहरूले अनिखेरि यहाँ चढेर सयसेला खेलेर यसरी उत्तर यो चुल्ठा फेर मारेर लडाएर हिँड्दा श्रीमानले श्रीमानले लडाएर यो हात काना गहना तिलहरू लाथेँ एउटा माओवादी भन्ने को सुहानी होइन कमिनी त्यो काँडा काँडा पुगेछ म त चिल्ला गाडीमा लट्टी पट्टी गरेर आँखा चाहिँ छ म मलाई कुटेर फालेर बुहारी बार्दले बसेर हेर्ने अरू टोल छिमेकी सबै यत्तिकै लाएर हेर्ने तपाईँहरू मेरो आँखा चाहिँ टल्छ उसले यहाँ मुख हात हालेर यहाँ चढेर सयसेल खेलेर हात काना गहना खोसेर त्यति गरेको त्यो कमिनले अनि मलाई उठाई होइन म त बिहोसा भएँ नि यो निलै निल थियो उठाइचेर अनिखेरि मलाई उठाएपछि त्यो लोनी समाज खोज्न गएछ मलाई टोकेर मारी यस्तो त्यस्तो गरी यो राणीलाई समाज समाज ल्याएर निकाल्छु भनेर गएछ अनि त्यो कमिलले के भन्दा पहिला स्वास्नी चाहिँको ऊ होस् छानबिन होस् अनि लोहनी चाहिँको गरौँला भनेर त्यो कमिलले भनिदिएर त्यो कमिलले लगाएर मलाई उसको पिँढीमा लगाएर सुताइन्छ अनि पछि हेर्दा कानबाट रगत चुहिरह जता रगत आइरह घाउ घाउ निल निल यो सुनिरह त्यति गरेर अनि पछि दोबार कोल जस्तो भएर सुनेको थिएँ म सर हेर्नु सुनेर त्यस्तो गएर अपघात छोड्छ घरमा अनि उनीहरू त अब छुट्टिएर पर गयो भने त म छ छ अपघात छोरो पकाउनु पऱ्यो घर कतिसम्म त्यसलाई मैले खानु पिउनु राखेँ अलिक बितेर गयो यति धोका दाएर यस्तो गरेछ भने मलाई नै थाहा छ हेर्नु मलाई त्यो ठाउँमा जान मन लाग्दैन त्यसको हेर मन लाग्दैन कसैको म किन यस्तो गरेर नाम त्यो स्वानीको कुरा सुनेर स्वास्नी कुरा सुनेर बाबु गाउँलेको कुरा नि सुने जाँड भाँखालाई गाउँलेको कुरा लगाइदिन्छ तपाईँलाई जस्तो त्यस्तो कुटेर मारेर फाल फाल्दाखेरि जस्तो समाज त्यहाँको त्यसै मरसन्न हुने गरी पिटेर फालिएपछि होइन जस्तो तपाईँले नजिकको प्रहरी प्रशासन र त्यहाँको समाजलाई भन्नु भएन सामरिक गाविसमा तिन दिन बसेँ केही लागेन सुनवाई भएन तपाईँको अँ लागेन तिन दिन बसेँ त्यो अपाङ्ग छोरो घिसाएर तिन दिन भर्दाखेरि जाँदाखेरि भरिङ पनि बाँध्दै आएर अल्टो जम्मै झिकेर निकालेर लिएर चोटा जाने ठाउँ पनि छैन भने जेठाजु छोरो आएर घिसाएर ल नत्र कुकुरले राडीलाई काट्छु कुकुरले राडीलाई काट्छु भनेर यो राडीलाई काटेर म जेलमा जानु पर्दैन भने जेठा छोरो भनेको रातभरि जस्तो मैले सोधेँ तपाईँलाई प्रहरी प्रशासनमा यो कुरा राख्नु भएन मलाई राखेको त नि कसैले टेरेन एक्लो बिरासपति झुट्टो म पुल्चोक बसिरहेको थिएँ यो फुलको काम गर तल दुई चार पैसा पनि दिन्छु त यहाँ बस भाडा तिर्न पर्दैन तल गाह्रो भयो भनेर त्यही भयो बाल ल्याउनु भयो यहाँ मलाई जस्तो तपाईँले यहाँ भाडा चाहिँ तिर्नु पर्दैन होइन एउटा हामी सानो त टहरा देख्न सक्छौँ जस्तो भाँडाको चाहिँ तपाईँको तिर्नु परेन जस्तो खानु लाउनु त पैसा चाहियो नि कसरी जो गर्नुहुन्छ म त कहाँ जाने हो र अब कसैको भाँडा मान्न जान्छु कसैको लुगा धुन जान्छु कसैको त्यस्तै सरसफाइमा जान्छु त्यतिखेर मैले यो त मिलाइरहेको छु खाइरहेको छु बाँचिरहेको छु काम गर्छु सर म सकुन्जेल मेरो हात पार चल्ने म काम गर्छु म कसैको दासी भएर खान्न होइन कसैको ल्याऊ भने मैले त्यत्रो भोकमा गएँ मैले अहिलेसम्म एउटा चुरो रात भनेर मैले खाएको छैन कसैको तर मेरो घर लड्या छ खायो त जेठा छोराले खायो म केही नि भन्ने म मरेँ त मैले कसैले झुटो पिँधो नसुनाइदेऊ भनेर भनेको छु मैले त चिनाजाने साथीभाइलाई दिदीबहिनीहरूलाई सबैलाई मलाई मर्छु थल बस्छु भावमा त्यहाँ फालिदेऊ होइन कोही संस्थामा समय जान पाएँ भने त्यही संस्थाले गर्छ म घरमा जानेवाला पनि छैन उनीहरूको ऊ पनि छैन भनेर भने सुरुवातमा आएर ऊ मन्त्रीको काम गरेँ मन्त्रीको काम गरेँ मैले गृह उसको गृहमन्त्री होइन के कृषि मन्त्रीको काम गरेँ गङ्गालाल तुलदार हिजो भयो नि यहाँ होला उहाँको घर मेरो गाउँले हो नि त्यो त मेरो माइती गाउँले हो नि त उहाँको गरी मैले छ सात महिना उहाँले राजीनामा दिएर जानुभयो होइन म बाहिरी अनि फेरि पशु समन पार्टीको मन्त्री कृषि मन्त्री आउनु विराटनगरबाट उहाँले फेरि उहाँको गरेँ उहाँले पनि सँगै लान्छु भन्नुभएको थियो ठुलो मन्त्रीहरूको काम पनि गर्नुभयो उहाँले आफ्नो गुनासो पोख पोख्नु भएन होइन राजा मैले पोखिनँ होइन म उनीहरूले अरा काम गर्ने त्यो भान्सा जान्थेँ ओर्थेँ खुवाउँथेँ अनि मन्त्रीहरू मदरलाई जानुहुन्थ्यो अनि आफूले ठिक्क खाजा पानी यता त्यता ठिक टिपेर राखिदियो उहाँहरूको खानु खान उहाँ चाहिँ बिहान सात बजी पुग्थेँ बेलुका सात बजी छुट्टी हुन्थ्यो कोठा आउने घुप्लुको सुत्ने म मैले कुरा राखेको छैन सुत्केरी हुँदा टाँकी साग खा कसैले पत्याउनु हुन्छ चितलाए साग खा मैले एघार दिनसम्म टाँकी साग चितलाए साग खाएर गएर हुर्का छरछरले आज न एघार बजी राति नै गएर मलाई ओछिना पिर्छन् कुर्छन् भुत्ल्याएर निकाल्छन् भने उनको छोराहरूको मैले म हेर्नु त केही छैन किन गरेर भन्दाखेरि मलाई खालि सुहानी कुरा सुने बाबुको कुरा सुनेर जाँड भाग खाने मान्छेले त्यही हो तिन बुट म यो देब्रे कुलो सुते रहेछु अपाङ्गा छोरी त्यतापट्टि मटनमा सुते मलाई ज्याप कपलासम्म यहाँसम्म अँ आफ्नै छोराले जेठो छोराले यहाँ सर ओइ राडी उठ ओइ राडी उठ तेरो केही छैन यहाँ तेरो सम्पत्ति केही होइन मेरो फलाना बाबुको सम्पत्ति तेरो केही छैन जा निस्केर अपाङ्ग लिएर निस्किहाल भनेर तिन बोट यहाँ आउँदा मलाई कस्तो भयो मलाई जुरुक्क उयो यस्तो नेपाल मेरो आँखाबाट थोप्पो आँसु झरे अरे बाबु त्यहाँनिर मेरो पिर तापले मलाई आँसु झरेन म यसरी नै बसिरहेको छु अनि जेठाजु छोरा आएर आमाको गल्ती भएदेखि भोलि बिहान मान्छेले आएर समाज बटुलेर तँले कारबाही गर्दै आज राति सुते बेला किन यसो गर्छस् भनेर भन्दाखेरि खुकुरीले है स्यामे खुकुरीले है स्यामे यो राणीलाई नकाटी छोडिदिन यो राणीलाई नकाटी छोडिदिन भनेर ऊ के अरे छोरो भन्ने सीतराम भुजेल भन्ने तैँले काट आमा काट्न पाउँदैनस् भोलि बिहान गर्नेछ भनेर जेठाजु छोरो श्याम प्रसाद भन्ने अनि उनीहरू लोनी सुहानी बलेसिममा कुत्ता कुती भएर अनि छुट्याएर लिएर गएको र बाबुराम भनिको घरमा गएर बसेको थियो त्यहाँनिर पनि तानेर लाँदा ओए रानी कुकुरले काट्छु ओए रानी कुकुरले काट्छु भनेर उसले भन्दै गएको बाटिँदा नि त्यति गरेको त्यहाँदेखि मैले छोरा भनेर बोलाइदिन्छु छैन आमा भनेर उसले साइन लाने छैन अलि यति वर्ष बितिसक्यो बरु मैले पचास रुपियाँ सय रुपियाँ खर्च गरेर भूकम्पमा मैले फोन गरेँ उनीहरूले गरेनन् माया लाएर मरेको बाँच्यो भनेर अझै माया लाग्छ छोराहरूको ए बाबु मैले चित्लाको भन्नु लाग्दैन त मैले हृदयमा त्यो नाति उसको अहिले बारमा पढेछ ठुल्दै छोरो त्यसलाई मैले घट्टो गएँ बोकेरै मिलमा गएँ बोकेरै पानी पत्र गयो बोकेर घाँस गएँ बोकेर यता माइलाको छ भने यता जेठाको बोकेर मैले हुर्काएको सरसरी तिनवटा चाड छ उसको तिनवटा माइलाको त्यति गरेर हुर्काएको माया लाग्दैन मलाई त्यो रगत गुड साउको भन्दा ब्याजको माया भन्ने होइन मैले त हेर्नुहोस् मेरो भाग्यलेमा छ कि लेखेको छ के छ होइन मेरो बुद्धिले हो कि मेरो दिमागले हो मैले अगतिर सानोतिनोको मैले कामै गरेको छैन काट घरचडेर आए पनि म ठुलै खानामा पर्छु डाडोहरू पनि पकाएँ जर्नल कलर पकाएँ डिएसपीको पनि पकाएँ यत्रो ठुल्ठुलोको मान्छेको काम गरेर पनि तपाईँलाई होइन न्याय चाहिँ पाउनु भएन न्याय चाहिँ पाएको छैन र यति कुरा न्याय चाहिँ भने दुःख ल मैले मन्दिर तिनवटा मन्दिर काम गरेँ सात सात महिना भए पनि उनीहरू राजीनामा दिएर जान्छ त म किन जान्छु पछि पछि होइन उनीहरू बस्ने अधिकार पाउँदैन भनी त्यति गरेर काम गरेको मैले न्याय चाहिँ पाएको छैन तर मैले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ तै पनि दिलाउनुहुन्छ भने मलाई आशा छ त्यति नै भयो आमा नमस्ते नमस्ते सन्चै हुनुहुन्छ तिहार कस्तो भयो राम्रै भयो ठिकै छ हजुर हजुरलाई नमस्ते नमस्ते आमालाई भेट्न आउनुभएको है तपाईँ हजुर आमालाई भेट्न आएको होइन आमालाई कस्तो खालको सहयोग चाहिन्छ म त्यस्तो नै सहयोग गर्छु भनेर आमालाई भेट्न आएको हाम्रो यो भिडियो हेरेर आउनुभएको हजुर भिडियो हेरेर अनि आमाको दुःख देखेर होइन मलाई सहयोग गर्नु उहाँको दुःख कथा व्यथा होइन आफ्नै श्रीमान आफ्नै पति भनौँ पति र छोराले नौ नौ महिना कोखमा राखेको जन्म दिएको सन्तान र आफ्नै पति परमेश्वर भनिन्छ नि हामी नेपाली समाजमा पतिले होइन उहाँलाई कुटेर अथवा मार्ने हिसाबले निकालिदिनु भएको उहाँको कथा हेरेर यो व्यथा हेरेर तपाईँले दुःख देख्नु सक्नु भएन र उहाँलाई सहयोग गर्न आउनुभएको हजुर आमालाई जस्तो खालको सहयोग आमाले भन्नुहुन्छ त्यस्तै खालको मैले सक्ने सहयोग गरिदिन्छु भनेर आएको म जस्तो आमा अहिले भर्खरै पनि तपाईँलाई भेट्न आउँदा पनि तपाईँलाई कल आयो होइन यो भिडियो तपाईँको गाउँ अथवा नेपालैभरि होइन पपुलर भइसकेपछि चर्चित भइसक्यो भने भाइरल भइसकेपछि तपाईँले त्यस्तो कलहरू आउने भएको छ घरबाट आइरहेछ आइरहेछ मलाई देश विदेशबाट सबैबाट आइरहेछ कल भर्खरै पनि नुवाकोटबाट पनि आयो नुवाकोटबाट नै आयो उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ पति अथवा छोराहरू बुहारी रोइरहनु भएको छ अरे अब पतिहरू किन यसो गरे कुन यसो गरे भनेर भनिरहनु भएको छ अरे जस्तो घरबाट अहिलेसम्म तपाईँको बुहारी रुनुभयो होइन तपाईँले चाहिँ रुनु भएन निकाल्दा चाहिँ रुनु भएन उहाँले उहाँ कुर्दा चाहिँ मलाई ससुराले कुर्दा चाहिँ उहाँ रुनु भएन बार्दाले बस्नु भएको थियो कान्छी नातिनी हेरेर बस्नु भएको थियो चारै चौरास घरपेटीहरू त्यता वरपर छरछिमेकी जम्मै हेरिरहनु भएको थियो अहिले चाहिँ उहाँलाई आँखा चाहिँ खुलेको थियो कि मलाई चित्ले घारीमा पल्टा बेलामा लगाएर अनि हात घुसाएर जिब्रो तान्दाखेरि मैले हेर्दाखेरि केही नलागेर मैले उसको दाहिने हत्केलो टोकिदिएर म फुत्किया हो मेरो कानको गहना पनि लुचेर हराएर अनि अनिखेरि त्यो कमीले टिपेर मान्छे टिपेर लगायो भने सुन टिपेर लगाए त होइन नि फेरि मान्छे टिपेर लगाए अनि यो राणीलाई निकाल्नै पर्छ भनेर समाध खोज्न जानुभयो मेरो यहाँ चढाए मान्छे उठेर अनि उसले उठाएर मलाई लिएर गएर उसु पिँढीमा लगाएर सुताउँदा म बिसुरमा छु निलै निल चोटै चोट हिलै हिलो त्यता हुँदाखेरि पहिला चाहिँको न्या न्या चलाओस् अनि लोन्चेको न्या चल्छ भनेर चाहिँ त्यो का हरिकामीको स्वानले भने त्यो चाहिँ म भगवान् मान्छु मलाई त्यति गरेर बचाउने हो त्यो माओवादी माओवादीको स्वामी त्यसलाई माओवादी भनेर के त गर्थे त बचाउने त मलाई कुनै प्रभु भएन त मेरो लागि त माओवादी भएन ऊ त होइन भमानै भयो नि त्यहाँनिर भने त्यसरी बाँचेर आएको त्यहाँ माथि पछि भएपछि फेरि लो छोराले कुटेर दिन रात औसर रामे भन्नेको घरमा गुन्द्री एउटा सुधै अपाङ्ग लिएर गएर मैले अँ मैले न्यारा निसाब नपाएर साम्री चौकीसम्म गएँ जाँदाखेरि अहिले त्यो नयाँ अरे दुम्सी भन्ने मरेर के भयो मऱ्यो अहिले वर्ष त्यसले के भन्यो भन्दा बालखाले तिग्रामा हग्छ भाउजू त्यो तिक्रा काटेर फाल्नु भएन घर जा भन्यो अस्ति मात्रै त्यो स्वर्ग लोक गयो भन्दाखेरि म रुँदै रुँदै अपङ्ग घिसाएर घर जाँदाखेरि भरेको पनि थिएन चुल्हामा उदान अयन पनि थिएन त्यता गएर बसेर फेरि बसिरहेको थिएँ अनि बस्न सकिनँ तिन दिनको दिन निस्केर म यता अहिले चाहिँ उहाँहरूलाई लाज भएछ है लाज भयो कि घिन भयो कि उहाँहरूको व्यथा कथा उहाँलाई थाहा होला म त यहाँ छु बाह्र वर्ष भइसक्यो खाटा बसे घाउ पल्झेर आएको पाक्दैछ अहिले त उहाँलाई डर प्लस लाज पनि भयो होला यत्रो मिडियामा उसले बा ससुरले त्यसरी कुर्दा बा तपाईँले नकुट्नुहोस् भनेर उहाँले भनिदिनु भयो भने मेरो आदर हुन्थ्यो होला नि मेरो छोरी बुहारी हेर्ने छोरी चाहिँ भन्थ्यो होला मैले भने बार्दाले मेरो छोरी यसरी खेलाउँदाखेरि मेरो मन कस्तो भयो होला सबै ठाउँमा मरे पनि मेरो आँखा त मरेको थिएन नि त्यतिखेर यहाँ घुस यहाँ चढेर यो करङ दुख्छ उसले यो बाउले गर्दाखेरि यो करङ दुख्छ हजुर मेरो हस्पिटल आइ जचाउन यहाँ लाठो हानेको लाठो हान्दाखेरि गोरु फोड्यो लौरोले चुटेर यो चुल्ठा थापेर माने आँगना लडायो साइलले अरू उतापट्टि भात खाइरहेको मान्छे उसो घर निस्किए चुट्न दौडेर आएर ओइ गदा पापी के गर्छस् भनेर भाउजू टिपेर भित्र हुलिदियो दाइलाई उता लफन्याइदियो देवरले कोदाला बेड खोस्यो साइल देवरले होइन तिन दिनसम्म साइल देवरले मलाई घरभित्र तालचोला हाल लुगायो त्यतिसम्म गरेको देवरले मलाई गरेर ओर्दाखेरि त्यो ढुङ्गाले हाँडे आँटामा लागेको मेरो यहाँ लाइ खत अझ छ मेरो यहाँ भने त्यतिसम्म गरेको बाउले त गरे गरे छोराले नि गर्दा मलाई साह्रै चित्त दुख्यो जस्तो तपाईँले अहिले फोन चाहिँ घर बाहेक होइन उहाँले भए भएपछि फोन आयो अन्त जस्तो अन्तबाट तपाईँलाई सानो कलर कति गएको छ सानो कलर मलाई आइरहेको छ नि बाहिर विदेशबाट आइरहेछ अन्तबाट भन्दा विदेशबाट आइरहेको धेरै विदेश जाने भाइहरूले स्वदेशमा फोन नेपालै आएछ दुई बजी राति बाह्र बजी राति आउँछ मलाई सुन्नुहोस् त्यति आउँछ दिदी तपाईँ किन रुनु भयो तपाईँ त्यस्तो मान्छे भन्दा तपाईँ कति वर्ष मिडियामा यति वर्ष छ नि त्यो भन्दा तपाईँ भर्खर चालिस वर्ष भएर हेर्दाखेरि किन त्यसरी भएको त्यसरी नरहनुहोस् जिन्दगी गएको छैन खेप गयो नि भन्नेको भाइहरू धेरै छन् धेरै भाइ दिदी बहिनी भाइहरू सबै जस्तो अहिले तपाईँको आफ्नो सन्तान निकाल्यो भने नम्बर भने मलाई थाहा थिएन अहिले यो भिडियो कल गरेपछि पुगेछ र कहाँ कहाँ पोखराकोले पनि गराएछ हेटौँडाले पनि गराएछ कहाँ कहाँले गराएछ म आफै दङ परिरहेको छु उनीहरूले त जम्मै तेरो पोइ भन्छन् अब त केही मनमा होला होला नि अब न्याय पाउँछु भनेर न्याय पाउँछु भने आशा त लागिहाल्छ नि लाग्दैन बाबु यो पहिला हाम्रो तपाईँ मिडियामा आउनुभन्दा अगाडि भन्दा पनि अहिले चाहिँ केही आशा बढेको आशा त लाग्छ मलाई आशा त लाग्छ नि मेरो लागि तपाईँहरूले धेरै धेरै धन्यवाद सहयोग गरिदिनु भएकोमा होइन आशा त किन लाने मलाई भरिपूर्ण अलिकता मात्रै नै भरिपूर्ण आशा छ मलाई जस्तो यता तपाईँले आफ्नो सन्तानले निकाले पनि एकजना तपाईँको म छोरी नै भन्छु होइन तपाईँको सहयोग गर्नु मेरो सहयोग गर्नु लागि तके के खान्छ त्यो के लाउँछ के गर्छ त कुन काम गर्छ के भन्नु भने तपाईँले काम दिने भए कामै गर्नु अथवा उहाँलाई कहाँ एक दुई पनि जग्गा दिएर त्यहीँ बस्ने भए पनि होइन के खेती गरेर नि यता त्यता गर्छु लाउन खान तल दुःख कटाउनु बेताकट लाएको गर्छु भने त उहाँले भनिरहनु भएको छ मलाई के मेरै छोरी हो रगतको नाता भन्दा भावनाको नाता ठुलो भावनाको नाता ठुलो होइन र के भन्नुहुन्छ उहाँलाई उहाँलाई अब के उहाँलाई के भन्नु उहाँलाई अब अब म यहाँबाट फर्को हाडेर काम गर्छु उहाँलाई माया मार्दिनँ अब उहाँले के भन्नुहुन्छ उहाँ उहाँ नै छ कुरो मैले भने यति नै भयो जस्तो उहाँले जस्तो सुकै सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ होइन तपाईँलाई महिनाभरि कति चाहिन्छ यहाँ बसेर के खर्च पनि बेहोर्छु भन्नुभएको छ होइन तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होला म खुसी हुन्छु नि किन नहुनु अब मेरो अब भनिहाल्ने हजुरले भन्नु भने रगत नाताले भावना नाताले भन्यो उहाँले त्यति भन्नु न मेरो ठुलो आ आशा भयो नि हो कि होइन भनौँ न ठुलो आशा भयो नि मेरो कोही थिएन अहिले भयो भन्नेपट्टि भयो नि त म सन्तानले कसैले नहरे पनि अर्को एकजना सन्तान भयो बाह्र वर्ष भयो म घर छोडेर आएको विदेश जाने छोरालाई मैले एक एक लाख असी हजार बाह्र बजी राति गएर खोजेर ल्याउँदा एक महिनासम्म बाउलाई छोरालाई भिसा झरेपछि खोज्नु जाँदा एक चुको उतारे भएपछि तपाईँको पाउको मासु खानु मैले बाह्र बजी राति गएर तिन घरबाट पैसा मारेर ल्याउँदा एक लाख बाह्र असी हजार खोज्दाखेरि आफ्नो छोरालाई बाहिर पठाउँदा तपाईँ माइलो छोरालाई तपाईँ आफ्नै पैसाले कमा कल फोन पनि नगर्नु त्यहाँ माथि एउटा आमा तँलाई के छ भनेर उसले पनि नभन्नु त्यो डलर कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छैन त्यो पैसा तपाईँलाई फिर्ता आएन किनभने उसले ऋण तिर्यो मलाई चाहिएन ऋण तिर्यो साउगरी नाम राख्नु भएन नि त ऋण तिर्यो भइहाल्यो मेरो कमाइ आमा यस्तो भयो भनेर मलाई के एउटा फ्याङ्लो ल्याइदिए पनि म चित्त बुझ्थ्यो होला उसले पहिले अहिले दस वर्ष हुँदा उता बस्दा त मलाई पनि चित्त दुखाइ छ नि त मैले टाँकी साखा सानामा बाबुले दङ कुट्दाखेरि के भन्थ्यो बाबु म यो बहिनीलाई भाइलाई लिएर मामाहरू गएर बस्छु दाजुभाइ नबाजिकन बस है तेरो अलि बस्दिनँ भन्दाखेरि आमा कोदाको भगारीमा एउटा रोटी पकाएर राखेर जान्छु भनेर त्यो छोरो भन्थ्यो मलाई अनि अहिले उसको स्वास्थ्य भएपछि मलाई फर्केर नहेर्नु एकल फोन नआउनु पोहोर औषी दिन मैले फोन गरेँ यो रेडियोले गीत गाएको सुनेर फोन गर्दाखेरि आमा सन्चै छ भनेर त्यो बेला म यो घुँडा थिएँ बिरामी थिएँ भन्दा सन्चै छ भने भोलिपल्ट स्वास्नीलाई भन्यो पर्सिपल्ट फोन आउनु छोड्यो बन्द स्विच तपाईँलाई बाह्र वर्षमा एकचोटि पनि उहाँले कल गर्नु भएन जब यो तपाईँको दुःख पीडा चाहिँ आयो होइन उहाँले अवहेलना गरेको कुरा मिडियामा आइसकेपछि उहाँलाई लास्ट सरम भएपछि चाहिँ उहाँले कल गर्नु थाल्नु कल गर्नु थाल्नु भयो अब जेठो छोरो यता सिनामलतिर के भइरहेछ बुहारी जेठी बुहारी घर रोइरहेछ अरे भनेर नातिले माइल छोरा छोराले त्यो मान्छेसँग भन्न गएछ र अहिले मलाई कल गरे कि हेर्नुहोस् उनीहरूलाई पीडा त पर्छ होला मानवता निकाल्न गाह्रै पर्छ टुङ्गो लाउन गाह्रै पर्छ चारजना समाजले टुङ्गो लायो भने लाग्ला एउटाले मात्रै टुङ्गो लाएर त लाग्दैन होला नि त तपाईँलाई त्यसरी निर्दय रूपमा पिट्दा मारेर मा मर मार्ने तरिकाले हैसियतले कुट्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई कुनै उद्धव भन्ने अस्ति मैले भनेको छैन यो मेमा देखाएन उद्धव भन्ने सापकोटा मेरो मित भाइ हो होइन ऊ एमालेको पनि हो उसले उसले के भन्दै दिदी तपाईँ काठमाडौँतिर गएर जा एउटाको भाँडा माझेर बस त्यसको परालमा लगाएर दुई दिन लुकायो मलाई मितिन दिदीको नाताले लुकाएर राख्दाखेरि मितिनी भान्जी फेरि उसको श्रीमती होइन त्यसरी उनीहरू लोज माने कुराले मलाई तिन दिन लगाएर लुकाउँदाखेरि परालमा धन्सारा लुकाउँदाखेरि दिदी तपाईँ यसरी बसेर हुँदैन हामीले लुकाएर साथी लाग्दैन यो फलानाले कलाबारीमा चत्रमाले सुहानी दुईवटा तिनवटा सुहानीमा दुई एउटा मागिसक्यो दुईवटा मारिसक्यो यो टुङ्गो लाग्दैन तँलाई पनि कुनै दिन मार्ला तँ काठमाडौँतिर जा एउटाको भाँडा मारेर खा बरु जानु दिदी भनेर त्यो मिल भाइले गर्दा म उठेर आऊ उसको आधारले अहिलेसम्म ऊ अलिक बिदुरमा घर बनाएर बसेर चाहिँ त्यसलाई खोज्दै जाने म पेटाउँछु भिडियो धेरै विकरा रूप लिइसक्यो होइन अब त्यहाँको प्रशासनलाई के भन्छ तपाईँको कति तेह्र रोपनी कि जग्गा छ पनि छ तेह्र रोपनी छ बाउको जिउनी मेरो जिउनी त्यो अपाङ्ग छोराको आउँछ गर्दा तेह्र रोपनी छ मिडिया मिडिया भन्दा त्यहाँको अनि प्रशासनलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँको अब त्यो त खोज तलास हुनु पऱ्यो होला त गर्नु परिहाल्यो नि गरिहाल्छु नि म किन गर्नु मेरो भाग मेरो दायित्व के अन्त गएको टुङ्गो लगाइदिनु पऱ्यो हो कि होइन होइन भने मेरो भाग त चाहिहाल्यो नि आज नभए पनि भोलि मरिमेला त्यहाँ गएर म सास बिसाउनुपर्छ मैले कोही कामी दमाई कि जो जात भए पनि अडेर आएर मैले सास बिसाउनुपर्छ मेरो ससुरा छाला हो नि त मेरो सासुरा मैले कसैमा दुःख गरेर बिग्रेँ छुट्टिँदाखेरि पाथी कोदो आएको थियो भागमा अनि पछिल्लो वर्ष त्यो सोह्र मरी कोदो नि मेरो यो हातले भरेर बगाएर यहाँले कसले भर्दा मैले गरेँ बा अनि आज मलाई खाने बेलामा चाहिँ अनि घोग्रे मुन्टै बाउ आमा छोरा भर निकाल्ने त मलाई बरी भएर अनि दुःख लाग्ने नलाग्ने तपाईँको मनमा के लाग्छ भन्नु न तपाईँ नै त्यतिसम्म गर्दै त्यो माइलो छोरा विदेश जाँदाखेरि यहाँ ऊ माथि बानेश्वरमा बसेर माइल बुहारी त्यसलाई बाह्र सयले हालेर निखानेर घर ल्याएछु मैले नाति पाउने बेलामा किन त काठमाडौँ बस्दाखेरि तिलारी बेचेर लगाएँ पाडो बेचेर आएर त्यतिसम्म दुःख भोगेको छ मैले घातो कानको बुहारीहरू लाओस् राम्रो पड्का लगायो भने रा बुहारीहरू लाओस् भनेर राखेँ मान्छे आज मलाई हाम्रो सासु नजाति आ यो राडी गइदिए हुन्थ्यो यो राडी किन भने किन भने त मलाई किन भन्ने मलाई मेरो पाप छ भने म अन्त ओली किन परेर मरिसक्थेँ निर्दय पति होइन सन्तानलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ अब चाहिँ तपाईँ सन्तानलाई के भन्नु नि के म त सन्तानलाई त केही पनि भन्नु नराम्रो सर म दिन्न होइन त्यो सन्तान मेरै कोखबाट जन्मेको हो होइन रगत जन्मेको त्यो पतिलाई चाहिँ मैले मुख नपरोस् त्यति नै हो म त आफ्नो सन्तानले अब तपाईँको उहाँहरूलाई चाहिँ होइन ग गल्ती चाहिँ ग्लानी भएर होइन महसुस गरेर गल्ती महसुस गरेर आमा घर जाउँ भन्नु भने जानुहुन्छ अब तपाईँ घरदेखि जान्छु म सबैजना गर्छु तर उनी आएर मसँग सरानी परेर मैले गल्ती गरेछु माफ पाऊँ भनेर गोडामा मन आमा तँ होस् छोरो मै भनेर भन्छ भने एकछिनलाई यही बालीलाई म सही दिन्छु भनौँ न माफ दिनुहुन्छ माफ दिन्छु छोरो विचार भन्नु छोरो होस् हो भोलि बिहान बेला जेठो छोरो हो किरे ऊ नभइकन मेरो लास चल्दैन नि त हो कि नि भन्नु न मेरो लास चल्दैन तर मैले त्यसो भनेर सम्झेर बसिरहेको थिएँ उसले दङ दङ के अरे बुढला खुट्टाले यहाँ चुड्दा त मलाई त्यहाँनिर मेरो अहिले आँस झर्छ त्यो बेला मेरो एक थोपा आँस झरे भाइ विचारलाई उठाउँदा पनि म जुरुक्क उठेर भने भुत ल्याएर उठाउँदा पनि हेर्नुहोस् यो महान विचार हुन आमा भनेको आमै हुन्छ होइन त्यही त हजुर संसार देखाउने आमा उहाँहरूलाई पनि होइन अब गल्ती भइहाल्यो तपाईँको छोराहरूसँग नै आग्रह छ होइन तपाईँले भने जस्तो चाँडै आउनु होइन उहाँको गा गल्ती चाहिँ महसुस होस् भन्ने उयो हुन्छ हजुरले अन्तमा के भन्नुहुन्छ आमालाई कस्तो खालको जस्तो पनि सहयोग गर्नुहुन्छ आमाले अब जस्तो चाहनुहुन्छ त्यस्तै सहयोग गरिदिन्छु होइन अब त्योभन्दा अब के भन्नु आमाको इच्छा अनुसार अब मेरो करले त हुँदैन मैले किनभने आमाको भिडियो हेरेर आमालाई दुःख लागेको रहेछ होइन भनेर नि यसो आमा भेट्न आएको तपाईँले यति ठुलो हृदयको लागि होइन हाम्रो तर्फ लगायत करोडौँ नेपालीहरूको तर्फबाट के भन्नु है धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई हस् धेरै के अरे मिडियालाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आमा र लामोसँग बस्नुहोस् र तपाईँको चाँडोभन्दा चाँडो होइन तपाईँको अंश प्लस तपाईँको तपाईँले अंशभन्दा पनि न्याय पाउनुहोस् पाउनु पऱ्यो मैले ठुलो कुरो ठुलो न्याय पाउनु पऱ्यो त्यसलाई के को अंश त्यसलाई के को त्यसको माथिवाले दाइजो होइन के होइन रानी निसा जाऊ भने त्यो मलाई पहिले कुट्दा त्यो आउँछ उसको अब सुहानी के दिलाइदिनु पऱ्यो कि न्याय पाउनु पऱ्यो त्यो दुई कुरा या कुरा हुनु पऱ्यो हो कि होइन भन्नु न आशा छ पक्कै पनि तपाईँले न्याय पाउनुहुन्छ किनकि यति ठुलो बिक्रारले विषय छ होइन हजुर हजुर आशा त छ नि ठुलो आशा त जतैसुकै भिरबारी भए पनि आफ्नो त ठाउँ हो नि त आशा लाग्दैन र भगवान्सँग यही प्रार्थना छ आमाले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो हाम्रो गङ्गा माया भुजेल आमाले चाहिँ न्याय पाउनुहोस् है धन्यवाद धेरै नै धन्यवाद हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद